Cielo Music Inc. Ajá. Vamos a curarnos. Machete rap. Tú le llegas acá 21. Vamos a matarnos. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden. Y no quieren llegar a la mala, a la mala. nosotros, rompemos el área. Oye que lo. Dale su galleta para pa que, vean que lo guá. Que aquí en P100 no se escoge esa. Con palomo ni con un pariguayo. Sofocando esos palomos. Tú le llegas. Vine revelado pa' todo esos palomo, Pa' el que se cruce nosotros le entramos a plomo. Vine revelado pa' todo esos palomo, Pa' el que se cruce nosotros le entramos a plomo. Te quitamos la cartera, ya tú sabes, y te ponemos a rodar. Como si fuera un chiquita o si no un motorista rodando por la calle. Cállese la boca, maldito modo foca. Si mi coro a ti te agarra, no te pueden ni soltar. No me digan cuando te tenga amarrado y aferrado. Eso ya lo he superado. Tengo más más que un teniente. la de habla de mí. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden y no quieren llegar a la mala, a la mala. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden y no quieren llegar a la mala, a la mala. Ella con compadre nos cabe. Nosotros tenemos el flow, nosotros tenemos la llave. Nosotros tenemos la cura para que tú pruebes y jale para que venga tu gente y todito vengan y mames. Y la situación tan mala, te digo, vamos a arreglarla. Para ti yo traje el ra, aunque tú me vengas con bala He recibido la llamada, el diablo se ha dormido. Por allá anda Jesucristo matando los enemigos. Y soy tu pesadilla, el que se ríe en tu cara, el que te hace coquilla, el que te ve por la noche así cagando en vacinilla. <laughs> Es que tu flow no brilla, palomo, dame la silla. ¿Qué pasa que tú te chillas? Dices que, tiene boquilla. Eso no es culpa mía, eso es culpa de la loquilla. Ni Jim Taman Me siento medio chinótico, Baje con mi flow robot. Pa, que lo bailen los gánster y se muevan los exóticos. Amárralo, amárralo. <laughs> Soy tu pesadilla, el que te hace coquilla. <laughs> Machete ra. Barcelona 2015-2500. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden. Y no quieren llegar a la mala, a la mala. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden. Y no quieren llegar no quieren llegar a la mala, a la mala. Ellos no quieren llegar, pero que no pueden. Ellos se sofocan, pero que no pueden y no quieren llegar que no pueden. a la mala, a la mala. Activo. Carlos Sierra, dándole al play Santo Domingo, Esto es. Para que le vayan llegando. Que nosotros somos de calle y de callejones, mamá huevones. Llegale Tú le llegas, tú le llegas, tú le llegas. Acá 21. el saludo, Cielo Music. A la buena o a la mala. Aquí hay que respetarnos en Barcelona. Dale, dale, dale. Diablo, loco. Se acabó el rap. Espérate, espérate, que ahora te voy a para que veas que lo que es. <laughs> cuidado, cuidado.